Le téléphone, c'est le 42 39 59 60 en direct avec Khaled. Allô Allô Bonsoir. Bonsoir, euh, Mortal. Oui, vous êtes qui euh, euh, Fouzia. Fouzia. bonsoir, Khaled. Bonsoir. tout d'abord, vous avez une très belle voix. <laughs> Eh merci. Hein. Puis vos chansons sont superbes. Mhm. Et je voulais savoir comment s'est passé votre chanson à Moulkoti. Comment, comment j'ai mal entendu la ah, question euh, euh, Je pense que... Ah, tu la répètes alors pour Oui, je voulais lui dire comment ça lui a donné l'envie de faire cette chanson euh, à Moulkouchi. Parce que elle était, enfin, elle est rythmée mhm. et il y a les paroles qui m'ont touché mhm. et elle est très belle. Oui, en plus vous la chantez vraiment très bien. Ah même. ben, ah ben, merci. Voilà. Bah, je vous souhaite euh, bonne chance. Merci à vous de même. Et puis, euh, je vous passe quelqu'un. Allez, on va. Au revoir. الو Allô, oui. شات خالد Oui. لاباس الحمد لله. تعال شكون اللي كتهضر معاك هادي ايه من وجده ايه خيار الناس. وانا وهرانيه مرحبا بك. وخاتي الزوجه مع خوه وجدي اه وغادي نقول لك حاجه ايه براسك ربي يخليك ياك ايه صلاة تروح بخير رمضان تفوت في بلادك رمضان وتعين ان شاء الله ياك والله غير انت اللي عندك الصح ياك غادي نقول لك هنا آه. هنا حنا نصوموا آه. بصح حنا كاع ياكلوا رمضان ويكموا فرنسا <laughs> ما نجمش نصوم هنايا في فرنسا ما نجمش سمحي لي اختي واه مي فوا فوا la volonté la bonne foi باش واحد يدير الكارم ميم سي دي جون كي مونج ا كوتي دو لوي c'est vrai بصح خويا بصح خويا حنا نتبعوا انا نصلي ونصوم وعندي حماتي تصلي وتصوم ايه تبارك الله واه غادي نقول لك بصح غنيه ياك إيه، ربي إيه. يربحك طول الحياه طول عمرك الله غادي يفوت لك حماتي وجداويه إيه. تبغى تموت على غناك ايه الو oui؟ لاباس خالد الحمد لله لاباس كراك الحمد لله الو جاها الضحك هاني نستنى راهي كيما كيما راهي دوبلاتني كاع واه تعرف <laughs> اسمع آه. انت هذيك الغنية اللي خرجت تاع المغاربه آه. شابه هذيك آه، تاع ميمتي يا ميمتي كتلتنا نقول لك الصح <laughs> وبصح شو كنت دروك تغني اغنيه هو تاع الجزائر الغاليه ودارت حالها في اسبانيا اه حي <laughs> <laughs> انا شفتك في وهران شفتك وين في وهران؟ وين؟ في الكباري واحد باكوس دوري الكباري انا قبل مش كباري تماك انا خوتي كلهم يسمعوا بيا هاي شفتك في الكباغي تغني ما نقولكش كي يسموه خاطر عندي la famille بزاف في العرس في العرس ربي يخليك صح سمعت روح في بلادك رمضان آه؟ بيان سي ونهار رمضان ان شاء الله غادي نشوفك في التلفزيون ان شاء الله وزوري خير نسلم عليك بزاف يطول عمرك وزي كاع مسلمين عليك أه. والشيبانيه كاع مسلميناني قالت لك راك خيرك وربي يخليك الغنى تاعك كتلنا صح يسلمك ياك وغنينا تاع يميمتي يميمتي صح كتلكم قتلكم قتلكم وخلاكم حيين مختار مختار <laughs> انت المختار؟ واه انا شفتك نهار اللي غنى شمامي في رمضان في العيد واه جيت كنت مقصر من بولي كادو ربح هذيك ما ربحت كبش وكاع ربحت <laughs> كبش <laughs> ياك كنت راديو سولاي راديو سولاي عاوناك شاف الشعبيه آه كنتو بيان ها كنتو بيان واه ونبرات ونبرات وصلت خير في الجزائر وسلم على وهران ان شاء الله وسلم عليهم كاع الله يعيدك مبروك الله يبارك فيك صح وما تستناش الغنيه انا نستناو فيك با بروبليم ها با بروبليم خير سلامه وحدة بلادك آه يا هلا هادو بنات بلادك آه أنا هادو بنات بلادك وقعت نايمهم يا هلا هادو بنات بلادك آه يا هلا هادو بنات بلادك انا ولا ياك يتقهروا ويا انا ذوبنات بلادي ويا انا ذوبنات بلادي ويا انا بلادي عاد وبنات بلادي وقعت سلايمو ويا انا عاد وبنات بلادي شافوا دموعي السيلو ما عرفوا علاش ويا انا هادو بنات بلادي اه يا انا هادو بنات هذيك العين الكحله زاد سوها بنتي من ويانا هذوك بنات بلادي ويانا ويانا هذو بنات بلادي الا الله واعطوني كوغطي ويا انا يدوب بنات بلادي والله يا انا ذوب ناس بلادي يا انا ذوب ناس بلادي هم العود وزغرتي انتي ويا انا ذوب بنات بلادي انا هادو بنات بلادي انا بنات بلادي اه هادو بنات بلادي يا انا بنات بلادي والتريك والقفي خريفي ويانا ذوك بلاد بلادي ويانا ذوك بلاد بلادي يا من بشيل البوسطة البيضة دي قريدي ويانا ذوك بلاد بلادي ويانا ذوك بلاد بلادي ويانا ذوك بلاد بلادي ويانا ذوك بلاد بلادي الصهر ميمون يا اللي عرقه بالزين ويا انا هذوك بنات بلادي يا انا بنات بلادي ويا انا هذوك بنات بلادي يا انا بنات بلادي لا قلت والو وغير عطوني بحياتي ويا انا هذوك بنات بلادي يا انا بنات بلادي ويا انا هذوك بنات بلادي يا حوشك فيه مدقدق فيه البنات كي الحبقة ويا انا هذوك بنات بلادي ويا انا هذوك بنات بلادي